เออมาบกปีโยนะก็คงบองวัดเตือค่ะโทษตึงเออมากันละแกเคลิปเอามากละแกอันน่ะปอยป้ยเอาลูกดะดูกระทองมาทะละไว้นึงโูแลเอามากันละจ้านุกยอปุยอลงกันบ่ลงรห้นั่นหัวคนหัวคนหัวกลัวกูจะเป็น Wani kabeh mangi ilmu. Mangan ki bandra. Ai kadu ya wani. Kadu wowo nang wowo. Kenapa nang to Ole. Gua ana ana lagi wong aku bedo. Padan siapa yang ini? Ya kita rumah mana yang lebih mudang begitu. kita nah, Apa ah, ke? Oman, Alhamdulillah Pengkan ID pinjam lekak cari ni RM20,000 Padahal lo lah nak nak lakai pinjam RM500,000 Tapi anak juga alah lain kali Oman, rumah lo kok sepot Untuk pintu Ayah hal je Adi ya Dari bunga hijau Mana lah, eh, Mana bawa Mana fikir rumah Buat sahid ayahnya memang Mau dia pijak no. Mengat ada duit nak kang. Mengat ada mikir tang no. Assalamualaikum. Oh bibit ayah hanai rumah Omar. Rumah susah dah lah. Rumah ke kan, anak buah pun nak lah. Buat ni kadut dia. Oh kakak yang pas buat cari ni dia punya peng. Jelah kan, macam gitu kan. Eh, kita santai nak duduk enak. Oh, padahal aku buka. Kau menang, menang. Lu pun jam pun makan. nang habis penuh. Kadang menu bayar ke tak? Bukan orang lebih pinjam lah. Ya, menu bayar buat anak dulu. Ayah menu orang macam tak? Lepas pinjam awak ni, habis mangin ni rumah. Hah? Mangin ke bandara? Ayah kadu ni awak ni. Anak dulu bukan dua orang kan ni pergi. Okey pun. Draw, draw, draw, draw. Eh, cendek lah tu. Nyawa, wawak nyawa ni pun minum minum nyawa ayah nak Kenapa lah, puan ron, mesin pen. Jadi pun lepas pinjam pen, nak tak? Ada mana perleh. Ayo eh, nak mengoyak. Dalam kau perang nama nama badan niknya. Yang lain mana nak perleh? Eh, tiga saja. Mana perleh? Yang kenyang yang perleh. Mana ni biu tak? Perleh kan? kan? Nak buka gerpu nak? Bukan. Yo yang nai lain cok. Buat cek mana? Oh, banyak nanti. tep. Kau dia makan tu. Tak nak cok. nampak pegah nan lo gitu. Mak nak minta dia cuci. Cok, pak dia bodoh. Cok, buat anak lo cari ni. Cari ni lah. Kan ni lain teman. Nampak dia nampak apa yang lo? Pokok je dalam dalam dua ronyo, kadang dia boleh you know di pos apa boyo. Ya tak beres kan? Tak beres. Ha, betul Pak janji. Mana ha, Pak janji ni ingat. Apa pani pani waplo pani. Alah nak awak bro ni nak kacau je betul. Mantaklah bro kalau bro hilang. Mama pula. Lihat kalau dia capek ni. Sempat je tak tolak tu. Alah, pasti kuang ngomong boleh. Tolong, tolong. Tak tegak, warna yang mana. Orang tu nak, tak nak puja-puja ke dua orang. Kalau nak nak dua orang, dua. Rumah lahir dua. Kau nak aku, aku yang minta pen. Aku minta pen ke dua orang, minta pen. Macam dia pun nak buka tak. Ya, utamung dalam macam dia. Mau tahu lah, itu suap peng bapak ni. Hai, hai ayah, penolak sampai sampai apa ni? Yang kalau sampai hana nu utang, nu bayu utang. Malay lo murung murung gay utang rumah. Kalau kena kuat kau proyek baru, proyek baru kuat kau. Kau ni lo nak tahu ya, utang kau nu heh, duit Hei, san buaga. gam. Thank you. kopinya Entah kumbong jong Talaga eh krem Ay, basa lang kayo mapinyo Mabak lang kayo Nepa, ito Yung sinurong patang Oh, mat Chok mat Dari jalan, kaputo jalan ko no Oh, bagyo na Kang, kang, kang, kang Ini nyo, nepi ay gomah Nyok bayar dengan cok dulu. Assalamualaikum. Piola ya. Siapa ya? Dua kabar dah. Tahu ni orang pikir apa ya? Yo, mulai pun nak aku wait. Kamu tak tahu apa tu kan? Okey, jom kita di jalan. Jadi yang tu nak lemah-lemah kumuh ni. Banyak balinanya. Guna pakar ah. Kan punya pakar, rayu dah pakar. Hai pakar lagi ya. Tahu. Ada bijak pay murah ya. Tapi lah, anak belum pulang pe. Kau nak jauh rumah kan? Ada rumah. Kena punya. Nak bangga proyek mau? Bangga buat proyek. Bangga buat proyek. Nak jauh kalau emang ba? Oh, betul. Lupa kan juga proyek baik. Aku pun. Mana pun nak melompong melompong kuduri ni. Itu dia juga. Hai, kena nak mentah mah. Boleh ni, ke pun dah. Gua hana hana lagi kau orang dah apa benda? Apa Hai, mana? Hai, nak nak. masalah ini nak jangan nak leh. Hana masalah hutang kita berapa? Ba kena leh tu. Jadi, guna pun pegang apa ya? aku bukan nak pre. Nak pre, nak Mana pre? Ini kau ibu orang yang dua betul kena yang betul. Betul kena yang betul. ada orang yang bayar niu kan? Alah, mampu kau ini sebelah hutangan. Ya, hai. Ya, bun mana bayi Kan. Nyan nar kalam bayan. Hutang kan ngalu mentang. Hang awal ai isi bayan kini pegah dah. Ya. Hai, pergi pegah kini Pegabaro. Pegabaro kenapa enggak mau? Nambung tadi. Ayo coba gabung. Ayo buat proyek ya. Ha? Ha. Ha ah, bu, nak ya. Nak pun pula. Ini proyek, proyek ini. Budak-budak tu, budak tu. Jawa tak aku mun. Pegalai nak proyek lah pam labo. Dah tu aku dah ramah je lah. Proyek kan? Proyek. Bukan proyek. Jadi, bayang nak bayar apa? Kau bayar, nak bayar fly petu kuning nyonyok aku pula. Kan tak ada mana pun nak mendang kepres tak ada buat copeng ni. pun nak lanjutnya. kau kepres ale buat copeng rumah ni mana. Dia tu jadi dia tu. Dan aku buka. Kanan hutang. Kena hutang gede hutang. Lagi lejung hutang. Pancarai pagi pak bangun ketak hek ketak ketak tu. Bayang buat tunggal pelang le bagaknya. Ni cik ir pi hanya tambah hutang dia. Datang lagi anak tapi yoli. Alah. Oh nampak tu. Kita eh? nak makan lakang. Dia berjalan tu pautan. Bapak kita tetap kita. Ini memang tak bayu celum dah tu. Hai, apa ya. proyek anak tu mau proyek ya? 18 apa pintu. Ilang kan proyek yang perlu utang lo buka bayu. Bere, bere. Bere bere bere, ro support bere bere. Siapa ada ni proyek mana kau copai? No no no. Ko mana nak bere bere Kamu ni aja kau kira nak reo. Betat nah. Sangat kau orang. Ada apa dah umur dah ni mak? Kita kasar tu, bukir, rok, dengan rupa je, mak jawab. Guna pena, ada kan pena, minta ini. Haa, ni pelik, yang dah jing dia tu. Umang, Iwan, katru kajak kena. Umang. Ya, bang, rumah roh, mak? Haa, rumah dia bang. Mang roh jujur, rumah. Anak lupu rumah roh, bang. Ya, lupu rumah roh, anak liat kena, bang. Kayaknya bukan bapak mak ke? Kata juk ada mak ke? Aneh, mak. Kan kaknya merumpuk kat jalan pun, belakang numpang, balong, kepegah, kaya elik, dia rumpung. Jadi, lompok, eh, makanya, rumah roh, ni. Banyak kak, Banyak pak ya Ya. Yang jadi waktu kerja kena ilik urung pungo. Ilik urung pungo tengok bang. Ya, ilik urung pungo kan kalau banyak ilik urung pungo. Kadang-kadang agaknya lung-lung banyak perlu. Jadi makanya lung urung urung moro ni kan. Pakai nama lah, eh ini urung pungo. Sebenarnya ini urung pungo. Mak bang jajar dalam pungo. Kau dah bopi nak kau bantu yang ceng ceng ni. Jadi pengen banyak kerja. Jadi bang kan lung jak kena kalau bayar pengro bang. Kau pulang kau dia kan. Jadi lung dia baru. Angka mata lapeng ke kan? Lah. Yang hanya lupa di pen tu. Baca-baca kami bulu dek kibal lupa pen ke kabulu. Bulu pempen ke kan? Pokoknya kan penro tu gampang kan tu. Punya kanan tu. Punya kalau lupa pempen mau orang lain, punya lupa ro tu. Iya ni ro. Percaya kan? ke lu kan? Percaya. Kan, ha, ni ada gambar percaya kan. Ini yang dah nak percaya dia nak salah ro tu kan. Ya penro. Tapi kalau aku ni hanya aku nak bangling apa? Pokoknya lagi yang lah bang. Kamu kau ingat? Ada deh bang. Ada deh. Kepada jiran kan, aku belum tahu anak pulai. Toilet ayo. Itu belok pun ada umur belum belum pakai bulu lah. Iro nak pun awal boleh. Iro pele iro. Kamu dalam deh. Iro dalam. Iro jangan cewek ya. Ibu belum boleh pun awal. Tadi lah tu, tuan-tuan dah lah tu. Ah, nama tu bank pokoknya kerja rumah tu baju. Dah dah. Ini pun awal tidak tidak tidak. Siapa yang jahil kan? Gara-gara kau nak nak kenyong tu. Dia nak darah kenyong. Tapi kau rumah. Oma, kau bang ada duit no? Eh? Ada dah pernah jumpa kau pakai baju minta suri. Hai pun nak janji nak duit no? Ada. nah. Nak janji ha. Eh, ada ah, eh. hai mana kau ina ada yo, kau duit no dia ai pakai kau. Ha, nyo si bano masalah hutang orang yang tak ada he yang yang pinjam tang mak lu 20 ribu. Kan? Alah, pe 20 ribu pi ranu. Mana puluh ribu hutang si bang si teman. Mana ah, nak merumpang ngalo hantau jajak le mak lu. Kang tu tak pegang lekah. jujur tu Oh, nak ayun dua ni. Oh, putanya roh tambo. Cuba lu. Mama, nak aku pehro ni nang. Kuno prelo. Orang yang kala. Berapa bapu ido? Jadi gue pegang ilet urung kumo. Berapa yang panen urung kumo bang? Kau yang le. Oh, berapa Tahu dia merasa dah yang dah dua tu. Nak gue tunggu dong Kadang ciknya. Eh, sama. Kau dia nak tanya. Mana tanya pakai cuma. ทิแล้วพี่ก็ตเยอะทีวันเราวตั้งแตเป็นงานชารงานชารแต่ไม่ได้เรื่องร่องเราตัวเยวกันเยใ่เดีนเป็นเรื่องน้นเยแล้วมันก็จะมันกมันก็มันก็นก็ม่นก็มนมันก็มันก็มันกมันก็มันก็มันก็มันก็ันก็มั้ก็มันกันก็มันก็มันก็มันกมันก็ก็มันก็มันก็มันก็ก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มันก็มนันกก็มั Ada Adakah semua kali dengan abang kayak gitu? Enggak, aneh. Kocak aja gaya abang. Yang anehnya apa? Gaya abang, kak. Apa? Eh, buku masalah ni. Yang awak kakak melanggar. Sampai punya pecah. Melanggarnya apa? Kaya sama abang. Buka dia buka. Kau jangan punya pecah. Emang, emang kita berdua salah apa, bang? Ada kena pui kan dia nak kawasan sama dia pajak ini. Hah? apa yang kita bayar, bang? Cuma dia apa yang kakak ni? Kak pada, kak tanda aku. Banyak orang betul. ni Kau mandi, kita apa merum porok ini? Tak ada tolong ya? Mana kau tolong bangku ah. aja bangan si Adi? Yo, yang kau tolong Mana bangku aja bangan si Adi? Oh, ya bangun lah. Tapi yang namanya salah Adi, walaupun rok ah. lah, eh, kau nak tolong kan, tapi lu kau tanggung kita aja rok. Eh, dek, kau jadi lagi, jadi ini lagi, kau kurang harta. Lepang beuronya, lumpi kan mengkarat ya jabangan. Orang-orang lain mantang. Dah lu pemengkarat, kau kenapa bang orang lain bantang? Ah, tadi yang menang. Belum lagi ada nak apa? Kena tipuan cara ayu kang ni bagi apa kuang pak sala. Kau mah. Kau merah pun hitam ni. Tak ada gaya hitam. Apa dah ada gaya? Apa tu ayu kata saya kata kita. Memang nah, punya kena narasuki. Hoyan tajak narasuki. Sang lagi bang tonang upai. Pangah kalau ke utang maknya. Amma nak buat apa? Muka pula. Tak pula. Elok budak kena buat jumpa aku. Mu pula. Yang dia berbuyu ha? ha? eh, yang apa? Kak betul kau yang kurang. Kak betul tak. Menyanyi nanti manggil lah. Bayar ni era ni ada baru kem nak bagi pengelu. Oh, Awak kena ada orang yang? Anak pun nak ancam-ancam lu orang ni. Anak ayah boleh yo. Rok ni aku lapar orang polisi yo. Yang aku pegah bawah rok ni. Nak aku bangun di rumah. Oh bang, bang, bang. Bang, bang, bang, aku mah bang. Kan dia lagi mah lalu. Bujilah, utang lu bayar ni yo. Bayar ni yo utang ni. Tengok yo. Yang tengok kupre. Barang kau udah eh. air. Ah, ha, pokoknya masalah barang kau urusan lu, urusan rok. Eh. Kan? Ya, Pak, ya. Tengok kupre apa? Bapak barang kan? Ya, bapak barang dia Ya, ya, alhamdulillah. Okey. Okey, dah boleh, boleh. Tang luar bayar, tengok, tang, ada tak. Nampak mendang hutang. Cuba. Kajian. Oh, bayar hutang mendang. Selesai masalah. Mana pun ya, Alah, ada mai. Ni lu nggak ada deh pokoknya hon aja anak bungong bunga apa bang ya bunga mawar lah deh kan ada bunga yang ada di pot deh kenal ya. kenal nggak tahu bang. tahu mau kemana deh dari dari mana dari namanya siapa deh Melinda bang. Oh, Melinda kayak apa kayak nama artis ya oh iya Sudah arti, satu malam ya iya ya artis Jakarta ya, iya, iya, oke deh ya udah pergi aja ya, jadi antam iya kena orang bang antam mau berulang dia ya. itu nggak sering lu no? Ya, karena tutup lah dulu jadi bang kan ya itu nah makara apa eh. makara karena kuat copeng atau maunya itu dong naik bayu itu lagi nyanyi bang kan walaupun dong nung makara peng kan itu nggak apa no bang kan tapi orang kita karena itu kita beri beronya nggak apa Dan belum tahun dulu. Tapi yang ke akan ulung sahaja bang kan. Tapi benda bahasa bahasa ini dia ada pada rentena ada kan. Ada kontrol, ada pulang jauh rumah dulu. Usahanya kan, waktu lu aja jauh utang balain. Kan ayo dulu, gue hen. Kan? Jadi bang kan, nyong pindah ke pul kan. Kita tuh main-main dong. Tak boleh.